Am ersten Date sollten die Männer zahlen oder die Rechnung geträgt? Männer, ja. Die Männer. Die Männer zahlen. Das sind die schöne Dinge, da meinst du? Äh. Hello，我係李倫。咁今日咧，我哋就會嚟玩殘酷二揀一。不過玩嗰個咧就唔係我，而係我德文班嘅同學。咁我今日咧就準備咗一啲題目咧，就分咗三個程度咧去問我嘅同學嘅。所以我哋就嚟睇下佢哋會點揀啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻開始。 ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Immer entweder A oder B. Das musst du entscheiden. Okay? So, los geht's. Niveau 1. Bist du Team Cola oder Team Pepsi? Ja, Cola. Cola. Pepsi. Pepsi. Cola. Cola. Bist du Team Hunde oder Team Katze? Hunde. Hunde. Hunde. Katze. Katze. Vor dein ganzes Leben nimmst du nur noch Kaffee oder Tee? Tee. Grüne. Einen Kaffee brauche ich. So ein Kaffee pro Tag, ja. Kaffee natürlich. Kaffee mit Vanille. Das ganze Leben dann sicher mehr Kaffee. Mm, besser kochen. Tee, aber kalt. Nur noch Brot oder Nudeln? Nee. Brot. Besser Nudeln. Brot. Ein Brot hier in der Schweiz so gut. Oder dein ganzes Leben nur noch asiatische Essen oder europäische Essen? Ich habe nie asiatische Essen gegessen. Also äh, lieber europäische. Ja, europäische ist es. Ein europäischer. Weil, ich, weil es mir einfach näher ist. Ich kenne es besser. Asiatische, also, ich habe es gerne. Ja, aber das ist in Feierabend oder in Festtagen. Asiatische. Ja. ja, ja. <laughs> Duschst du dich am Morgen oder am Abend? Am Abend. Am Morgen. Bin am Abend zu müde. Am Morgen. Lieber am Morgen. Ah, die ganze Tage. Muss duschen dreimal in den Tag. Dreimal? Ja. Oh, das kann ich auch nicht äh, genau sagen, weil ich dusche einmal pro Woche, ja. <laughs> Nein, ich mache Spaß. Niveau 2, hättest du lieber Englisch oder Deutsch als Muttersprache? Was ist Slowakisch? Lieber Deutsch. Ich denke, das, das geht einfach. Ich habe Deutsch als Muttersprache. <laughs> Deutsch, weil ich denke auch, oh, es ist einfacher, Englisch zu lernen. So dann hast du schon Deutsch. Musst, mhm. musst du auch nicht lernen, mhm. weißt du. Ja, vielleicht würde ich dann lieber Englisch als Muttersprache haben. Ah, Mhm. Aber denkst du nicht, Deutsch ist viel schwieriger? Nein, glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, Englisch ist farbiger und, und hat sogar noch mehr Wortschatz als Deutsch. So lernst du lieber die Grammatik oder die Vokabeln? Ich liebe Grammatik. Vokabel. Also Grammatik ist für mich spanische Dorf. Grammatik. Es ist einfach zu lernen. Und wenn ich lerne Wirtschaft, vergesse ich niemals schnell. Ja. Grammatik. Weil ich habe keine Scheide. Grammatik. Wohnst du lieber im Dorf, eine große Wohnung, oder im Zentrum, eine kleine Wohnung? In der Stadt. Lieber im Zentrum. Im Zentrum. Unabhängig von der Wohnung würde ich lieber im Dorf wohnen. Ich bin lieber auf dem Land als in der Stadt. Eichrendorf. Ich bin geboren im Wald und ich will auch sterben im Wald. Ja. Wenn die Sprache nicht relevant, würdest du in der französischen, deutschen oder italienischen Schweiz wohnen? In Basel. Basel. So Deutsche. Ja. Also ich habe gehört, dass die italienische Schweiz sehr schön, ja vielleicht dort. Französische es war, ich habe gehört, auch mein Onkel dort, die Leute sind sehr offen, nicht so wie die deutsche Seite. Kann ich gerne dort leben. Noch ein bisschen hier in der deutschsprachigen Schweiz, aber doch einmal im italienischen Teil um zu probieren. Besonders wenn ich nur Wein trinke, dann möchte ich das. Wenn du wählen musst, wirst du schön, aber dumm oder klug, aber hässlich? Natürlich klug und hässlich. Das war Lego klug. Klug? Alles. es hängt, es was du machst. Momentan, denke ich denke, Gurken helfen mir mehr. Ja, doch klug. Am ersten Date sollten die Männer zahlen oder die Rechnung getränkt? Ja, ich schätze es, wenn die Männer zahlen. Äh. Natürlich, Männer, ja. Dann ich treffe ihn nicht mehr. <laughs> Erst ein Date schön sein, der Mindset. Danach können wir trennen, aber zum ersten Mal. Ähm. Bei uns ist Frau muss un unabhängig sein. Aber für mich, ich finde Freud, wenn die Männer einen guten Eindruck machen. Das sollen die Männer zahlen. Vom Hans. <laughs> Wenn die Männer lassen die Frauen zahlen, dann zweiter Tag oder zweite Mal die Frauen, sie kommen nicht. Sollen die Männer zahlen oder die Rechnung perfekt? Thank you, kann das nicht sagen. Nächste Frage bitte. Thank you, Bupa. Yolan Lao Ye To my country on time. <laughs> Nummer 3. Wenn du jetzt 10.000 Franken hättest, würdest du alles im Essen oder im Kleidung ausgeben? Kleidung. Was willst du kaufen? Uhren, Schuhe. Aber nicht fürs Essen. Weißt du, das habe ich noch alles auf der Hüfte. <laughs> Essen. Ich gehe bei einer, einer Filiale von McDonalds und ich sitze dort, bis das Geld fertig ist. Im Essen. Nicht alleine essen, auch mit den Leuten da. Speziell mit den armen Leuten. Das ist schön. Willst du ein Jahr gratis Businessflug haben oder ein gratis Luxuswohnung haben? Sicherlich Flug. Wohin möchtest du fliegen? Mein, mein Heimatland. Mhm. Mm, Businessflug. Äh, ich möchte gerne reisen, aber ich muss überlegen, du hast gesprochen nur den Flug. So, wenn ich mache das, ich muss dort bezahlen. Ah ja. So, <laughs> so lieber äh, ein Jahr die Luxus bezahlt, die Miete hier ist so teuer. Kein Krieg oder keine Krankheit? Kein Krieg. Kein Krieg. Lieber keinen Krieg. Ich denke, mit Krankheit kann ich besser umgehen als mit Krieg. Kein Krieg, keine Krankheit, das, das existiert. Es gibt Bakterien, es gibt Viren. Wir müssen auch leben, ja? Mhm. Aber Krieg ist blöd. Kein Krieg. Also Krankheit ist nicht unsere Entscheidung, aber Krieg ist es die Menschentscheidung. Ich denke, keine Krankheit. Mm, Krieg ist schlimm, aber Krankheit ist noch. So viele Leute sterben täglich wegen Krankheit. Und äh, viele Kriege hat schon Anfang wegen Problemen. Wenn wir leicht äh, wir haben eine Welt ohne Krankheit, die Leute sind mehr glücklich und machen keinen Krieg. Und wir sind alle hier ruhig. Keine Musik oder keine Farbe. Keine Musik und keine Farbe. Genau. Ja. Oh für mich keine Farbe. Und für mich ist besser in Dusche nicht sehen, aber kann ich singen. Keine Musik. Hm, denke keine Musik. Farbe für mich ist wichtig. Ich mag die Farbe für die Blumen, für die Pflanzen. Farbe ist schon von Natur. Am Anfang ist es gibt keine Musik. Das, nachher die Menschen selber produzieren. Keine Farbe. Es ist mehr, es, es spricht mehr direkt zu Emotionen. Ich denke, man kann auch Schönheit finden im Grau. Nimmst du den Job, den du liebst, aber keine Ferien oder den Job, den du hast, aber viele Ferien? Ich denke, die Job ich habe, aber mit vielen Ferien. Ja, die Job hat viele Ferien. Dann aber arbeite ich nicht so viel. Weil wenn du hast auch einen Job, den du liebst, aber keine Ferien, du hast auch keine Zeit für deine Familie machst du, wenn du viel Ferien hattest? Wenn ich viele Ferien hatte? Ich bleibe mit meiner Familie, mit meinem Hund, der Welt zu schauen. Zu Hause bleiben. Zu Hause bleiben? Und die Job welche ich liebe. Ich kann im Wochenende machen eine schöne, wenn du liebst die Arbeit, dann du hast viel Ferien. Ich nehme den Job, den ich liebe. Das ist viel wichtiger. wenn man mit Liebe arbeitet, dann ist die Arbeit nicht Arbeit, macht sie Freude. Und dann braucht man nicht so viel Ferien. Die letzte Frage. Entscheidest du dich, wohne in der Schweiz, ab arm oder wohne in Nordkorea, aber reich? <laughs> Lieber in der Schweiz. Gerechtet in Nordkorea? Also ich bleibe beim Bekannten, lieber in der Schweiz. Nein, in der Schweiz. Ich wohne in der Schweiz. Ah. Stimmt, hier arm, weil die Arme hier sind auch, sieht auch heiß aus. Also <laughs> ich bin in Schweiz arm. Ich bin jetzt auch arm in der Schweiz und mir ist sehr gut. So, das ist alles. Danke, Thema.好啦，咁問咗咁多條問題呢，唔知道你同瑞士人嘅選擇一唔一樣呢？歡迎喺留言度話俾我知啊！咁今日條片呢就到呢度啦。如果你中意嘅話呢，就希望你可以訂閱、讚好同埋分享出去。咁我哋下條片再見啦，拜拜。